Hi, laat me je introduceren in onze unieke manier van werken. Bij Epic Frame maken we steeds video's op maat. Uniek en creatief. We werken in drie fases. De voorbereiding, de uitwerking en de afwerking. In de voorbereiding starten we de productie van je video op met een kick-off meeting. Via de digitale weg of liever face-to-face? -face? Laat het ons maar weten. We bepalen samen met jou je doel, doelgroep en de boodschap waarmee je je doelgroep wil activeren of raken. Dan maken we het scenario, dat in detail omschrijft wat we zullen zien en horen. We bieden je ook een stijlvoorstel en eventueel demo's van de voice-over artiesten die volgens ons perfect zijn voor jouw boodschap. Gekozen en goedgekeurd? Check! Dan gaat fase 2 van start, de uitwerking. In deze fase brengen we jouw script tot leven. Onze filmploeg komt de opnames doen of we maken een animatic voor onze animatievideo. Dit zijn de getekende scènes achter elkaar geplaatst met een demo voice-over en muziek. Zo krijg je alvast een sneak peek van jouw video. De laatste fase volgt dan snel. De afwerking. De beelden worden gemonteerd tot een afgerond verhaal, of de tekeningen worden tot leven gebracht met animaties coole effecten, leuke geluidjes en muziek mogen hier niet ontbreken. Bij elke fase van dit proces mag je minstens twee keer feedback geven. Pas na jouw goedkeuring gaan we verder om zo alles netjes op tijd af te leveren. Zo vormen wij jouw idee om tot een geweldig beeldverhaal. Klaar om je eigen epic video te laten maken? Waar wacht je nog op? Let's do this together!